me chamase para participar neste acto de hoxe. Luis Meixeu, bueno, estuvemos xuntos no, no Ateneo de Pontevedra durante moitos anos e, e aí ven unha, unha profunda amizade e, e tamén eu creo que unha, unha simpatía compartida e, e tamén o aprecio que nos temos e eu tamén por Luis a súa admiración non? que teño polo, polo Luis literario, polo Luís escritor que, que xa máis unha vez comentei no con el. Eh, e ademais agradecerlle tamén a Luís que dese este paso, porque todos sabedes, sabedes aquí que non é, que non é fácil, non? O sea, que eu supoño que hai, hai momentos en que diz bueno, para que iniciar novas aventuras, eh, sobre todo, bueno, unha persoa como Luís que xa ten eh, múltiples tarefas eh, e eh, eh, proxectos iniciados, eh, supoño que o que lle gustaría dar este paso, pois é eh, como para conhecerlle eh, e admiralo tamén por isto. Eu creo que, eh, e, e agardo, que isto sexa un cambio de ciclo moi necesario. Eh, estes últimos anos foron terribles, non? Eh, polo que aconteceu e polo que o que aconteceu eh, aportou na, na, na, na desgana, na rabia, eh, no escepticismo, non? Entón eu creo que estas candidaturas de Unidade Popular eh, bueno, son un, un froito a, a madurecer e a e, e, quizades sea o último, non? O sea, o último grau de optimismo que nos queda para poder seguir respirando non? neste país eh, tan castigado, verdade, polo, polo que sucedeu. Eh, eu vou vos ler uns cantos poemas, como dixo Luís, eh, a miña orixen é bueu, eu criei-me a Carón do Mar, a casa dos meus pais estaba en frente do mar eh, e, e avirado unha praia. É unha infancia a miña de, de Gamelas, de Peiraos, de Penedos. Eh, o último que, que escribín ten moito que ver con iso e cos escenarios de San Emez Entón vou vos ler pois tres ou catro poemas e eh, saberedes que hai un, un fío común entre eles. temporais de palabras batendo nos diques de feldespato, enrolados en cabotaxes seculares, cubertos por esfarrapados uniformes de mariñeiros salomónicos, as danzas que bailábamos procedían de Kronstadt. Hai unha praia ali na, no Morrazo que se chama Viñó, unha praia que, que nós visitamos moito e este é un poema eh, que, que lle quere rendir un, un homenaxe a esta praia. Non saín de Viñó, oasis que me alimenta, cuberta na que xerzo de navegante solitario, rodeado de rumbos que trazan arroases en deriva, sin graduras que son de regreso a un areal que me pensa. Miña travesía errante fondeou na esteira da medusa que se arreda. Eh, hai, hai un, un continuo de, de Homes do Mar na, nos anos que eu vivín ali en Bueu, que máis ou menos coinciden ca, ca miña nenez e a miña adolescencia ata que marchei estudar a Santiago, eh, de moito contacto con, cos, cos mariñeiros que, que éramos veciños. E hai unha, tamén unha idea de, de desaparición, de separación destes homes que prendían eh, longuísimas mareas de meses eh, nos que lles perdías completamente a, a, a pista e non sabías deles hasta que regresaban de, de escenarios que daquela eh, parecían casi míticos. Este, este poema tiña que ver con eso, e máis eh, a diferencia entre os rapaces que marchábamos a estudar a Santiago e máis os que quedaban na vila. Con que rapidez ciches atravesando os embalos rectilíneos dun océano cegador, aportando fandade e urxencia a cartografía dunha nova soidade. A esencia do desamparo foi unha voz buscándome na negua e un arquivo de tarefas e citas adiadas para unha eternidade en Compostela. Follas anotadas en humidadas de alamedas e compañías fraternais transformada na cerna dunha existencia sin ti. hai un tamén este, este retorno que eu fago a, a, a determinados sitios, a lugares nos que para min supuseron mm, bueno, cambios na, na, miña, na miña maneira de percibir o mundo eh, eh, moi ligados a, a unha natureza. Non? Un deles é un, unha rocha enorme que hai ali eh, preto de Bueu, un penedo, no que nós aprendimos a nadar ese Penedo para min quedou grabado sempre non como, como, bueno, como ese, eh, un deses sitios da, da nenez que sempre que, que o miras aportanche recordos dunha, dunha etapa na que fuches eh, profundamente feliz. Este, este poema vai dedicado a ese sitio. Sei de ti por min, porque te traio de onde és e te percorro paso a paso ata toparte. Estás aí, a volta de calquera cousa, ganduxada a miña sombra de neno que se vira para apañarte de non estar que me afoga. Vou... Vou ler dous poemas máis e remato. acadar as vetas da pel cos ollos da ausencia e que ti estiveses ali para falar coas árbores, rumiar de bosque nunha rúa sen sinais, mentras dormían as sombras na calor do mediodía e un coro cantaba a canción mariñeira da esperanza sobre un palco de area e auga reclamada. Os sons na mesa da couza levantaban ferveduras de aturuxos, abollaba o iceberg na lava estremecida da boca Cendía o taberneiro as mans nas villas da galerna. A presión do mar nos nocellos era a da inmobilidade. Barría por riba dos mapas estrullados un alento de areal ardente. Ese remato un un pouco, bueno, eh, eh de, de un pouco de escepticismo, ¿no? que espero que non se cumpla. Eh, perder a conquista do ser nas enfestas baixo a brétema, avanzando coas bandeirolas ondeantes da audacia e non ficar de seonllos o pé dos cabalos baixo as molicións en linguas estranxeiras. Rapaces que se batían outeiros arriba, esculcando o debalo da marea, esperanza transformada en ondas que arrastraba a resaca cara a luminosa profundidade do pensamento e a certeza inmediata do tacto na escola, perdón, na escota, arribando a un destino de orfandade, indivisiblemente nós, rillotes na ribeira. Moitas gracias.